Ne prepuštaj ništa slučaju. Odaberi svoju kandidatkinju ili kandidata. Utječi na svoju budućnost na izborima za Europski parlament u nedjelju 25. svibnja. Gong, neka se glas građana čuje.